यो गाइस मैंने मजीद मैं आज को से नई वीडियो लेके ये गलत इंट्रो हो गया सॉरी यो गाइस मैं मजीद मैं अब मैं आज को से नई वीडियो लेकर ये बॉय ये बॉय ये और आज मैं जा रहा हूँ सर्वाइव करने मुझे गहरेना वालों ने मुझे पता नहीं माइनक्राफ्ट में भेज दिया अब मैं पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं अब प्लीज़ भगवान जी मेरे को कुछ करवा दो जिससे कि मैं घरने में चले जाऊं प्लीज़ गाइस आप लाइक करवा अगर आप लाइक करोगे अपने दोस्तों के जिसका भी फ़ोन होगा ना सीधा फ़ोन छीन के सीधा भागो मत उसको बोला उसका सर पकड़ के सब्सक्राइब करके लाइक करके चले जाओ बस मारेगा तो मेरे को पता ठीक तो ओके तो वीडियो शुरू करते हैं तो चलो तो गाइस चलते हैं सबसे पहले हम सबसे पहले तो वक्त ये ये क्या है ब्रो सच में मैंने ये नहीं रखा मैंने जस्ट सच बोल रहा हूँ मैं मैंने नहीं रखा मेरे को तो अभी अभी मिला मैंने कोई कुछ भी नहीं किया मैंने तो इसके नीचे कुछ ट्रैप तो नहीं अब यार चेक करने देना गाइस में तो कुछ ट्रैप ही नहीं दिख रहा ये खोल के देखते हैं ये बहुत ये क्या है रियलिटी रिंग वो T N T and creeper arrow what Yeah, what the fuck? Oh my god. ये क्या हो गया गाइस? ओ oh, भाई साहब भाई साहब मैंने पहना हटो हटो माय गॉड ओ भाई साहब भाई रख दो अपने गुड़ को पहन सकते हूँ रिंग को भाई बाद में रखते हैं पहले वो कोई ट्राई करते हैं चले मेरा ब्रो वादा खत्म है रिंग मेरी रिंग मेरी रिंग मेरी गॉड आपने मुझे ये करवाया मैं जल्दी जा रहा हूँ बाय गॉड बाय बाय मरने क्यों नहीं दिया मैं एक तो वो मरवा दिया यार इतना अच्छा रिंग था ब्रो भाई क्या ही रिंग था ब्रो आपने देखा ना गाइस क्या ही रिंग था यार मैंने गलत चला भाई मैंने हेरो चला दिया बेचारे के पीछे बम में लगा सीधा तो बाप दिया है मैंने कहाँ से कहाँ जाएंगे तो गाइज मेरे को मरने दो गॉड मेरे जीने का भी नहीं है मेरे को जीने का ही नहीं गरीबी था गरीबी एक तो गर्मी और गरीबी एक ही होता है मरो मरो मरो गाइस मैं वापस स्पॉन हो गया हूँ अभी सुबह हो गई कुछ भी भाई कुछ भी चल रहा है गॉड गॉड oh बात ये क्या है अल्लाह लिखा है पार्कोर करके ऊपर जाओ नॉट चीटिंग किसने लिखा हुआ है पता नहीं कर दो पार्कोर भाई साहब बचा बचा बचा ये ये ये इसका सही इस्तेमाल करना God God my oh God क्या है भाई साहब वही सामान वापस ठीक है गॉड अच्छे से इस्तेमाल करूँगा माय गॉड अब हम गॉड ने क्रिएटिव में कुछ भी गॉड गॉड भाई साहब गॉड क्या हो रहा है गाइस मैं उड़ भी सकता हूँ मैं क्रिएटिव में डाल दी मुझे भाई साहब भाई साहब बहुत गड्ढा हो गया ओ भाई साहब भाई साहब पूरा सामान खराब गॉड सर्वाइवल में डाल दो वो Oh my god, survival kit. Hello, boy. Hello, boy. Hello, boy. Hello, boy. चलने तो है पानी में टूट जाता है ये कैसा चीज है डू डू डू डू डू डू डू डू गाइस ओ माय गॉड पूरा स्क्रीन भर गया मेरा हट से पहले तो इसको अभी छोड़ दो पहले हेडशॉट गाइस ये बार देख लिया हमने अब इसको देख लिया हमने ब्रेक पर वापस उठाकर ओ माय गॉड आजा आजा आजा आजा आजा आजा अब ठीक है अब क्रीपर है वो oh ओ पा टेलीपोर्ट जो भाई एंड पर लग रहा है मुझे क्या हो गया हमारे देश को तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को और मैं मिलता हूँ आपका नई वीडियो में तब तक के लिए बाय